3曲目の演舞になります「えー、肛門」という曲をね演舞させていただきます、茨城のね、えー、茨城よさこい連盟っていうのなんですけどもそちらの方でねあのどのチームもね踊れるようにっていうことで総踊りになってますねぜひね沿道にいる皆さんもね一緒にあ手拍子足拍子でね参加していただきたいなと思いますそれでは 演舞始めます沿道の皆様に礼よろしくお願いしますはい。全然大丈夫。 soon. Stay hard and なれよしありがとうございますありがとうございますはい会場の皆様に感謝礼ありがとうございましたはいどうもありがとうございましたえー、3曲目ですね水戸黄門の黄門